que pasando a saludarlos un rapidín. ¿Cómo han estado? Brendita, hola mi amiga, un aplauso para ti. Muchas gracias por pasar, ¿cómo has estado? Feliz dominguito, ¿cómo has estado este día? ¿Cómo lo has pasado? Rosalba, eh, Rosario, hola, ¿cómo has estado amiga? Muchas gracias por estar por acá. Bienvenidos a este directo y bueno, muchas gracias. Muy agradecido de, bueno, pues este, de que me visiten. Gracias por estar por acá. Y hay, pues bueno, disculpen que no he podido pasar ahí por, este, por sus directos, por lo mismo de que a veces, pues bueno, más que todo, pues me he estado durmiendo temprano. Y ahora, pues bueno, pasamos acá, pues bueno, a saludarlos un ratito y bueno, pues ya, a, echarlos ahí un sueñito también. <clears throat> ¿Verdad que así, amiga Rosario? Sí, a veces, pues bueno, este, más que todo, pues a veces por el trabajo. Hola, amigo Francisco, ¿cómo ha estado, amigo? Fel Buenas noches. ¿Cómo ha estado su día? Feliz domingo. Así es, amiga, sí, amiga Rosario, es muy cierto. Uno, pues bueno, aunque quisiera poder visitarlos a todos a la misma vez, el mismo rato y a la misma hora, y bueno, es bien difícil. Pero bueno, ahí vamos siempre, aunque sea pues por, por empujoncitos, pero bueno, este, pero ahí pues bueno, haciendo las cosas bien y eso es lo que importa. Sí, amiga, el trabajo. Eh. Brenda, hola, bienvenida. ¿Cómo ha estado? Feliz domingo. Sí, es bastante difícil por pasar con todos, pero sí, pues bueno, este, pero cuando tenemos tiempito, este, ahí siempre andamos en la, ronda. Siempre, pues bueno, este, apoyándonos y echándonos la manitas y bueno, y eso es lo que, y eso es lo que se debe de hacer y bueno, pues este, porque eso es lo que pasa, tiene cuando uno pues este, para que lo apoyen, pues bueno, uno tiene que apoyar. Pero a veces uno apoya más, más, este, y, y los que lo apoyan a uno, pues son menos. Eso, eso es lo que sabe pasar también. Cuando uno más apoya, otro, pues bueno, a uno pues lo apoyan menos y eso pues creo que a muchos, a muchos, este, les ha de pasar, les ha de pasar eso mismo. Qué bueno, amiga Brenda. qué bueno, eso pues me da mucho gusto. ¿Cómo han pasado este día? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado este? ¿Cómo están los climas por donde ustedes viven, por donde habitan? ya que bueno, pues que los climas pues bueno son bien variados, hay zonas pues de que bueno hace frío, zonas que hace calor y bueno, pero lo importante pues es sentirlos bien, sentirlos feliz y bueno, disfrutando, disfrutando de esos lindos días. Eh, bueno, yo gracias a Dios, amiga Brenda, y, pues bueno, este, trabajando y también, pues bueno, este, eh, porque bueno, durante uno anda trabajando, pues bueno, no siente frío, pero sí, pues bueno, este, ahí disfrutando el frío afuera también. Porque sí, pues bueno, este, eso es lo que toca, pues disfrutarlo este, a lo más que se puede. porque bueno, pues son cosas pues de la naturaleza. Y bueno, lo que toca pues es disfrutarlo. Y bueno, y gracias a Dios pues por, gracias a Dios, este, más que todo, pues, este, por darnos esa oportunidad de poder disfrutar esos, esos climas, esos cambios de clima. Uh, felicidades para su hijo, amiga Rosario. Felicidades y bueno, pues los mejores deseos y que siga cumpliendo muchos años más. Porque, oh, 24 ya, wow, así ya está bien grande, ya, pues bueno, este ya creo que ya la hizo abuelita, va. <laughs> y bueno, y eso es lo, eso es lo importante, amigos, eso es lo importante, disfrutar, este, porque, bueno, este, como decimos, pues la vida es corta y, y bueno, y nada lo sacamos con andar renegando, con vivir allí, pues, este, renegando, que bueno, este, yo, este, que está el clima que no sé qué, o que pues, tengo que hacer tal cosa, o que tengo que ir a hacer tal cosa más, o que, qué sé yo. Y bueno, lo importante pues es siempre pues, siempre pues sentirnos bien como estamos. Yo pues bueno, en mi persona pues bueno, casi pues bueno, no me gusta a mí andar renegando de lo que tengo que hacer, o que lo que voy a hacer, o, o lo que hice, todo eso. Este, yo pues bueno, solo trato de la manera pues de vivir el día a día y, bueno, y, convivir el día a día, pues con amanecer un nuevo día, uno pues ya tiene que dar gracias a Dios de que bueno, pues que estamos bien, que amanecimos bien. <laughs> de ver, todavía no, eh, pero bueno, ya había entrado en miedo, vea, amiga Rosario. <laughs> Sí, amiga Rosario, muy cierto. Sí, amiga Brenda, eso pues es lo, importante. Así mismo, amiga Rosario, tenemos que ser felices como estamos y como lo sentimos bien. Y bueno, pues y gracias a Dios con amanecer un nuevo día. Con eso es bastante. Y a veces pues nosotros pues que, que amanecemos el, el nuevo día y bueno, pues si estamos este con las manitas buenas, piecitos buenos y todo eso, que lo podemos movilizar de un lado a otro, este, y a veces pues no caminamos si no tenemos un vehículo, y, y cuando hay muchas personas que bueno pues están más necesitadas que nosotros, y, y ellas dicen pues que se sienten, que se sienten bien, dicen, <coughs> perdón, quiere y no quiere. <laughs> Maribel, bienvenida amiga, buenas noches. ¿Cómo ha estado amiga? Muchas gracias por andar por acá, por estar por acá. Se le agradece mucho. ¿Cómo ha estado su día? Sí, de eso, de eso, eso es lo que pasa. Porque yo tengo muchos amigos, muchos amigos así es que... Eh, porque yo, pues bueno, este, soy de las personas de que... Sí, amiga Brenda, quiere y no quiere esta cosa este, muchas personas de que sí, pues, este, ellos, pues, este, eh, ¿cómo le podría decir? Que unos, pues, bueno, pues son discapacitados y todo eso. Y bueno, pues yo me pongo a platicar con ellos, a conversar y todo eso. Porque sí, en verdad, pues ellos necesitan este, tener con alguien, pues, de que ellos se sientan con, en, se sientan este, desahogados, que sientan este, con alguien pues que les da un consejo, es también, y también pues uno, cuando uno los escucha a ellos, viera, le da a uno pues nostalgia, y a la vez pues uno pues se siente con más, con más, ¿cómo le puedo decir? con más actitud de que bueno pues uno pues dice bueno wow yo estoy bien de mis manos estoy bien de mis pies y todo eso y todavía vivo renegando y no me siento bien todavía con lo que tengo y, e, y esta persona, pues bueno, está como está y bueno, y todavía pues dice que se siente, que él es feliz, que él se siente bien y que, y que se siente en paz con todo eso. Y bueno, y digo yo, y, y, uno pues que tiene las cuatro, este, las dos manos, los dos pies y digo, y lo sentimos todavía pues de que, de que queremos más, que no lo sentimos bien como estamos y todo eso. Y bueno, es bastante increíble En, bienvenida, Envy. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por estar por acá. Dice, hasta que bien, dice Francisco, no conozco, dice California, pero allá tiene 30 años, dice, por como 30 años, por allá, dice, no quiere venir con nosotros al frío. <laughs> ah, sí. Sí, eso, eso, eso es lo que pasa, amigo. Y por eso les digo, pues que bueno, pues gracias a Dios, con un nuevo día y bueno, pues si uno pues con eso pues ya, ya es bastante y uno pues con eso pues ya uno tiene que dar gracias a Dios. <laughs> Así es, amigos, sí, sí, esa área es bastante frío. Irma, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Feliz domingo, muchas gracias por andar por acá. Si nos damos, dice, cuenta que todas las, las bendiciones, dice, tenemos hasta qué dice. Sí, mi amiga, es muy cierto. Sí, amiga, es muy cierto. A veces, pues, es que nosotros los humanos, pues, bueno, a veces pues nos cuesta pues este, reconocer, reconocer lo bueno. Siempre pues a veces pues queremos que los pase algo primero para poder comprender y que sí pues que en verdad estamos en, haciendo lo, correcto que queremos, así es como nos damos cuenta. Mientras no nos pasan las cosas, a veces pues no nos damos cuenta de decir de que bueno, este, estaba en el camino equivocado, o estaba haciendo las cosas bien. A veces eso, es lo que pasa y creo pues porque en muchas ocasiones no sé si se han fijado o, alguien pues alguien pues le, ha contado les ha dicho así este mira alguien pues que bueno haya sido de su familia digamos o aunque no haya sido de su familia pero si este esa persona pues era bien mayor era bien mayor y bueno, pues y le dijo algún día, mira, no hagas tal cosa porque te vas a equivocar y te va a ir mal o te va a pasar tal cosa. Y uno, pues bueno, no hizo caso solo porque, bueno, pues se lo advirtieron y le dijeron, Pensaron ah, pensamos que solo era nada más ser un decir y todo eso. Y uno, pues bueno, dice, hace, hace las cosas este, sin pensarlo dos veces y todo eso. Este, y luego, pues, cuando le pasa una cosa que a uno, pues bueno, se la advirtieron antes y, y uno pues no le tomó importancia, uno pues bueno pensó, ah, es una broma o, es algo pues para que yo no lo haga o que, o qué sé yo, dice uno a veces pues, uno a veces pues dice, ah, este, bueno, envidia me tiene o no quiere que yo haga tal cosa, que a ver cuál será el nudo y todo eso. Este, pero eh, más que todo pues a veces pues hay ciertas cosas que a uno pues se lo advierten, pero uno no hace, no hace caso como decimos a veces, pues mientras no le pasa el golpe o mientras no le pasa lo que le va a pasar o lo que le ha pasado, no está a gusto. Lina, bienvenida. ¿Cómo ha estado, amiga? Muchas gracias por andar por acá. Se le agradece y se le aprecia mucho. Eh, hace un tiempo me fracturé el tobillo dice, y no pude cuenta, dice, de cuando bendiciones no eh, somos, dice, por estar sano dice. Sí, mi amiga, sí, le entiendo le entiendo sobre, sobre de eso. Yo pues bueno, hubo una vez también, bueno, me fracturé, me fracturé este, el brazo. Eh, bueno, fueron tres, tres zafaduras a la misma vez. Me zafé de acá. Esta, esta cosa de acá de enfrente me la había pasado para este lado. Y esto de acá, pues bueno, me había pasado para acá. Lo del, lo del brazo también de acá se me había quedado de este lado. Y lo de acá, pues de este lado. Y también de ribete me había fregado el brazo de aquí del hombro, del mismo golpe. Así es que bueno, pues estaba por el carajo. <laughs> Pero bueno, este, lo importante pues este, que aunque no, no está muy bien todavía, pero este, ya bueno, yo me siento bien. Eh, digo que mientras pues bueno, este, pueda trabajar salga con, con, la, la misión del día a día, pues todo está bien. <laughs> Lo malo será pues que bueno, pues que deje el trabajo empezado y me dé carrera. Pero sí, pues bueno, se siente bastante incómodo. Chaparrita, bienvenida. ¿Cómo ha estado, amiga? Muchas gracias por andar por acá. Y sí, pues bueno, incomoda bastante, pero a la vez, este, porque sí, pues ya me lo habían advertido, como les comento, pues a mí, pues bueno, un, un, viejito me lo había dicho, me lo, me lo había contado ya, ya me había dicho una vez, mírame. Eh, no es que me lo dijo a mí, sino que bueno, habían quienes pues estaban haciendo esa cosa, lo que yo pues bueno estaba haciendo y, y dijo, él, dijo él, mira, estas personas pues al rato pues les va a pasar tal cosa, les va a pasar tal cosa, esto y esto, y verás, te vas a acordar de mi palabra. Y dicho y hecho. Entonces, pues bueno, vine yo y bueno, eh, yo no hice caso, pues bueno, este, no es que me le había dicho a mí que bueno que yo no lo hiciera, sino pues que lo dijo por otras personas que estaban ahí. Entonces, bueno, vine yo pues y me puse a hacerlo, hacerlo. Entonces, pues el golpe pues, bueno fue para mí, aunque a mí me lo había dicho él de que bueno, pues que algo pues iba a pasar y todo eso. Y que no hicieran eso, que eso pues iba a estar malo. Y bueno, y al final pues resulta, resulta pues, eh, este, voy yo, ¿me entiendes? Y pasa, pasa pues lo, y pasó pues lo que pasó. Corazón, bienvenido amigo, ¿cómo has estado? Este, y al final pues bueno, este, el que se quedó con el golpe fui yo. Pero bienvenida amiga, ¿cómo has estado? Muchas gracias por andar por acá, se le agradece mucho. Este, y bueno, y eso es lo... Qué bien, amigo corazón, eso está muy bien. Y, eso pues es lo, es lo que pasa. Este, pero bueno, este, lo del brazo de acá, pues bueno, este ya me siento bien. Esta otra de acá, pues bueno, me siento bien. El que no se está muy bien es esta parte de acá del hombro porque esa área, pues bueno, este, cuando hago una fuerza o, este, o estoy acostado de ese lado, pues bueno, se me pone inflamado. Pero bueno, ya ahorita pues ya hasta me parece normal. Porque bueno, por más que me lo sobe bueno, no, no alcanzó a llegar, pero lo importante pues que le puedo dar movimiento. Y eso pues es lo importante. puedo pues este sacar mi trabajo este y bueno este también pues este puedo también este darle bastante movimiento también porque eso pues es lo que yo me encargo pues este de darle más movimiento al hombro para que este se sienta más frágil y se sienta pues este más este más más valiente con más más con fuerza Nara, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Feliz domingo, muchas gracias por andar por acá. Tito dice, ¿de dónde dice que radicas? Eh, yo radico en Boston, amiga. Así es, amiga, y bueno, pues por acá estamos, estamos ubicados. ¿eh? Acá, pues bueno, en las áreas donde hace bastante frío, pero bueno, a la vez pues se siente bien porque se disfruta, el, se disfrutan esos climas. Y eso es lo importante, pues bueno, de vivir el día a día. Adriana, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Buenas noches, feliz domingo amiga, muchas gracias por andar por acá, se le agradece. Daniela, bienvenida, muchas gracias por andar por acá, se le agradece mucho. ¿Cómo ha estado su día? Espero pues que bueno, pues haya tenido un lindo día, un maravilloso día. Y eso pues es la misión que nosotros tenemos que pasar y que tenemos que, que bueno, pasar ese día, porque siempre, pues bueno, estamos ahí el día a día. Ahí yo creo que este, dice, año está más frío, dice, en todos. frío en todos lados, dice. Lina, dice, en tu cocina está muy frío, dice. Eh, bueno, sí se siente bastante frío, pero bueno, este, ya uno pues ya, este, ya adaptándose, adaptándose uno pues ya no siente ese, ese frío que bueno, pues que al principio pues bueno, se sabe, se sabe sentir, porque ya este, teniendo ya el tanteo con un jacker, este, cómo, cuánto tiempo pues uno está capacitado para poder aguantar. Y bueno, pues a veces pues aunque uno tenga un jacker bien que le quede este que ande bien abrigado, pero si uno ya se comenzó a sentar ahí, está bien sentadito, bien cómodo, bueno, ya cuando se levanta, pues ya se comienza a entumir y ya le comienza a sentir frío. Charlie Tiguas, bienvenido mi amigo, ¿cómo andas por ahí? Muchas gracias por andar por acá, gracias, gracias amigo. Espero pues que haya tenido un, un maravilloso domingo. Manuel, bienvenido amigo, muchas gracias por andar por acá, se le agradece. Este... Boricuas, Texas, bienvenida amiga, muchas gracias por andar por acá, se le agradece. Y bueno, este, y eso es lo importante. Mayas, bienvenido amigo, ¿cómo andas por ahí? Muchas gracias por estar ahí, pues bueno, pendientes amigo, muchas gracias. Este, y bueno, este, eso, eso es lo importante. Rosalba, bienvenida amiga, ¿cómo has estado? Juanito, bienvenido mi amiga. Omar y Tostada, bienvenido amiga, ¿cómo has estado? Muchas gracias por andar por acá. Este, y eso pues es lo que pasa. Porque uno pues, bueno, este, yo puedo aguantar casi pues el, bueno, digamos unas, unas cuatro o cinco horas afuera y todo eso, pero este, que no ande pues que, con mucho movimiento. Pero si ya uno pues ah, se pone pues a caminar y todo eso, hacer movimiento, pues este, el cuerpo pues le entra en calor y no siente frío para nada, se siente pues uno bien cómodo. Tortugas, bienvenido amigo, muchas gracias por andar por acá, se le agradece mucho. Este, uno pues bueno, se, adapta. Lo malo es, así, lo malo es cuando uno pues este, no está este, adaptado ni tampoco pues tiene una medida, un danteo pues con qué tipo de, suéter o de jacker uno pues este, va a aguantar cierto tiempo. Eso es el problema, que uno pues, si uno hace pues un mal tiro como decimos. <laughs> Rosalba, bienvenida. Y eso es lo malo, pues si uno hace un mal tiro se jodió. Porque bueno, este... Y bueno, creo que pues que que aparece de todo. Habemos a quienes pues que somos un poco frillentos y habemos quienes pues que somos más valientes y eso pues, eso pues sabe pasar también todo es de que, bueno, pues a veces pues cuando uno no está adaptado, porque ya con el tiempo pues uno, uno ya llega a tener una medida, un tanteo, con cuánto pues uno pues, con cuánto de cierta temperatura uno puede aguantar. Está capacitado el cuerpo para aguantar esas, altas y bajas temperaturas. Yo soy muy friolento, dice. <laughs> Oh, de verdad, amigo Charlie. Ya, eh, y bueno, y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, este, cuando uno, pues, ah, este, está en un clima que, bueno, este, es un clima tropical y todo eso. Uno, pues, llega a una parte que es, algo fría, las temperaturas son bajas. Uno, pues, bueno, ahí sí la ve, la ve de bulto, como decimos. Ahí sí uno, pues, este, se le hace difícil para poderse adaptar a esas temperaturas. Pero si uno pues ya este ya este, lo, ha, lo ha experimentado en, muchos, en muchas oportunidades, en mucho tiempo, uno pues ya, comienza, uno pues ya tiene una, una idea cuánto pues uno, uno está capacitado a aguantar. Porque en realidad pues el cuerpo tiene su, su y su límite también. Dice a mí, Amigo Tito dice, yo me retiro y se pase a saludar mañana y se trabajo temprano. Bueno, pues mi amiga, muchas gracias por haber estado por acá. Se le agradece mucho, amiga, y que tengas una feliz noche y un lindo amanecer. Así que sueñe con los angelitos. Que tengan una linda noche. Así es, amigos. ¿Y cómo has estado, querido amigo Mayas? <laughs> escondido como el osito de... <laughs> Así es, amigos. Y bueno, pues ya eso es lo importante. Lo bueno, pues, es sentirse bien y bueno, este... Siempre, pues, bueno, de echarle para adelante. Ahí saluditos a las 12 personas que están en línea. Dice, dejemos, dice, nuestro del deditos para nuestro amigo, para el chef Tito. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. De mi sazón. ya, no, de mi corazón. Bienvenido. Muchas gracias por andar por acá. Se le agradece muchísimo. De mi corazón. Ah, como tengo otro amigo, pues que bueno, pues que dice así de, mi sazón. Y bueno, pues si ahí yo me este, a veces pues uno se ruleta. A veces pues, y, a veces cuando, no sé pues si alguien pues les ha pasado que en, el directo pues a veces hay dos o cuatro, hasta cuatro personas así casi pues bueno con el mismo nombre. Y a veces pues este, solo por lo, que uno las distingue es por el, por el foto, pero a veces uno se, se pone pues en ver cuando están cha, cha, cha, cha, pasando los mensajes, a veces pues se le hace difícil para poderlos distinguir, porque bueno, uno se las retira y bueno, a leerlos y a veces pues tienen, vienen teniendo casi el, mismo nombre, las mismas letras al principio y todo eso, y a veces pues ahí uno se, este, se confunde. En la cocina se la rifa el Tito, dice, oh, así es amigo, muchas gracias. Ahí siempre pues bueno, este, de, de creativos, ahí siempre este siempre pues llevándoles ahí un poco, un poquito pues de, de todo lo bueno que se debe, se debe de usar acá este, en esta tierra. Ahí siempre pues bueno, este, y ese, ese es el vicio de cada día. <laughs> Tito dice, y amigo Maya dice, me retiro, ya que mañana trabajo. Bueno, pues mi amiga Rosalba, muchísimas gracias por haber estado por acá. Se le agradece muchísimo que sueñe con los angelitos. Así es que bueno, pues ese es el vicio, el vicio que tenemos siempre de cada día. pero a la vez, pues bueno, muy bendecido por tener y por saber, pues, de esos sagrados alimentos. Dice, tortugas, yo se los pongo, dice, a mis peluchas, dice. Ah, es, amigo, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal, amigo? Amigo Charlie, ¿cómo es el clima por allá por donde tú habitas? ¿Cómo está el clima? Yo mirando desde... mirándolo, hice desde, desde el trabajo, dice, amigo, estoy desde la mañana, hice del sábado trabajando, dice, wow, amigo, qué bueno, qué bueno, y bueno, pues ahí haciendo, haciendo plata, y eso es lo importante. Esos son los requisitos que se deben de tener acá en esta vida, mi amigo? <laughs> Así es, amigo Charlie. Esos son los requisitos que son los que más este, los que más se necesitan acá en este país para hacer, para pagar esos biles. <laughs> bueno, más que todo pues en esta tierra, porque bueno, siempre pues en todo, en, en todas partes pues bueno, necesitamos, necesitamos el dinero para sobrevivir. Buenas noches. corazón a tu cocina, dice. De mi corazón a tu cocina. Oh, ah, pues sí, amigo, ahí sí, pues bueno, este está ahí, pues este, hecho bolas, como dijo el chavo, el chavo del 8. <laughs> Bueno, pues mi amiga Brenda, muchas gracias por haber estado por acá. Que tenga una feliz noche y un lindo amanecer, amiga. Lo estaremos ahí viendo pronto. Dice Tito, hasta que te, te espante. En duende dice, vas a dar, dice, a gusto todo el tiempo. Tus directos, dice, son medianoche, dice. <laughs> ya el duende ya no, ya de esa noche, de esta hora ya se ha corrido porque se duerme temprano. <laughs> se duende se duerme temprano. Bueno, este, anteriormente pues se dormía más noche, pero ahora pues bueno, ya se está durmiendo más temprano, ya le da miedo. <laughs> Ya es bueno, porque a veces pues los domingos pues siempre lo sé hacer más temprano. Pero a veces pues bueno, no lo puedo hacer más temprano y ya tengo a veces pues ando haciendo ahí este, ciertas cosas, eh, ciertas vueltas y al final pues bueno, cuando viene a ver uno ya el tiempo se ha pasado. Y si el tiempo pues bueno, este, cuando uno viene a ver si no le saca provecho o no lo aprovecha, por cinco minutos que uno se pase ya del tiempo medido, ya uno pues ya este, esos cinco minutos Después uno ya siente que le hacen falta. Así que bueno, a veces pues uno se mantiene este, dando vuelta contra la aguja del reloj. <laughs> sí, chaparrita, de eso yo creo que sí. <laughs> bueno, más que todo, creo que cuando él quiera venir este, a ocupar mi lugar, yo creo. Cuando quiera él este, ocupar mi lugar, bueno, pues probablemente me diga, mira, quítate de aquí, ahora pues yo voy a ocupar tu lugar. Tú ya tuviste acá mucho tiempo, ahorita pues me toca a mí. Bueno, pues mi amigo Tortugas, que tengas una linda noche. Los vemos pronto, amigo. Que sueñes con los angelitos por ahí. Ya, pero bueno, este, a veces pues cuando los hago de esta, de esta hora, pues bueno, este, los vamos ahí temprano también a darlos un pestañazo. Se están, dice, yendo los soldados, dice Tito. Sí, amigo, ya, ya se nos fueron todos, ya de esta noche, de esta hora, pues de la noche, ya, este, ya la mayoría, pues bueno, están ahí dando el pestañazo. Echándolos ahí el pestañazo ya. Eh, bueno, sí, sí, sí trabajo, amiga. Sí, sí trabajo. Solo que bueno, pues que no me toca entrar ahí bien de mañana, eso es lo único. Pero de ahí a lo contrario, pues bueno, sí, me toca que trabajar. Bueno, aunque, aunque dentro a la, aunque dentro a las 7, y bueno, digo, pues que no es, no es bien de mañana, dice. <laughs> Y bueno, pues de esta hora, pues bueno, yo acá pues bueno, ya tengo las 12 y 14. Pero ya pronto, pues bueno, los vamos a echar, a echarlos un pestañazo. Sí, amigo Charlie. <laughs> desde hora pues bueno, este, uno no se quiere levantar porque bueno, pues está lo mejor del, sueño. Y siempre pues se han fijado de que, de que la, mayor, la mayor parte a veces para cuando uno pues, eh, cuando uno pues se va a levantar es cuando más sueño le da. Y si se queda recostado ahí, pues bueno, unos cinco minutos, esos, con esos cinco minutos basta y sobra para dormirse. Y a veces pues uno pues eh, pasa una hora o media hora y no se puede dormir. Pero cuando uno pues no se quiere levantar, cuando uno pues en la mañana, cuando ya se le va acercando la hora de levantarse, con cinco minutos basta y sobra para quedarse dormido nuevamente. Y bueno, ya los soldados se lo fueron. Dice Simón, dice, yo a, esa hora se salgo apenas, dice. Wow, amigo, así, pues bueno, le toca duro este, toda la noche. Aunque ah, bueno, a veces pues uno pues con el cuerpo pues se adapta, se adapta a los climas. Bueno, se adapta a ciertos horarios también. Pero yo trabajé pues bueno así bastante tiempo también así de noche. Este, y bueno, ya por fin, pues, este, solo de que, bueno, pues que yo no dormía, eso era, lo, eso era mi diferencia. Yo no dormía porque, bueno, pues en el día, pues bueno, pasaba mi hijo, no, mi hijo, pues bueno, estaba pequeñito, entonces, pues, este, yo no podía dormir porque, bueno, este, ya de esa hora en la mañana, pues, cuando yo iba llegando, él, pues, bueno, ya, ya se había levantado y ya andaba jugando y, bueno, pues, si le gustaba, pues, que yo jugara con él. Y como ya ven, pues uno pues tiene que dedicar tiempo también. También uno debe dedicar tiempo. Y bueno, y creo que ya también los vamos a ir yendo también. Muchas gracias. Ya, porque bueno, pues ya quedamos solos. Sí, amigo Charlie, es muy cierto. En el día pues se hace bastante complicado. Se hace bastante complicado para querer dormir. Buenas noches pues mi amigo Charlie. Muchas gracias por haber estado por acá. Se le agradece mucho. Ahí pues bueno, lo seguimos viendo amigo. Los vemos pronto por ahí. Bueno pues no trabaje mucho. Allí pues bueno. A, a esconderse bien por ahí tengas feliz noche, amigo. Cuídate mucho por ahí. Yo, pues bueno, pues yo me iré yendo también.